right place. úgyis a felütés hol havi. Nema laži, nema prevare. Nemoj da stiskaš kad ne pogodiš. Jasno? Ti mostrar poi. É. É igual. pictures. fala? Vai Olha, não posso dar Už jenom, už jeden, už jeden. Dost, dost. Добре, да се да видим. Къде сме мене Hadi. Ne mogu ja brati tebe da povati. Ti ga gledam di okreći, ko je okreći. Ovo je išlo od desna. Ovo je laki. Može ovaj. Hey, this again, I'm not. That's that necklace is so cool. Where is he? What? What? What? Okay, nice. Ich lasse mir aber eh schon auf Ja. jednu drugi osnovu. Grafe. Dobar izgovor je najbitniji. Ne, nisam ovog ovaj drugi sam promašio. gdje sam pogledao, drugi sam promašio. Ali je palo. Vidio sam da je palo. <laughs> Vaši pa je pogleda, pa drugi je sto posto. Pa Thank you ovaj digne mi, ali dobro. Nije strašno. tebe. Ovo sredi, donje. Brate, snimam grupu. Nederlanders. Słodkiemi Ja, moet ik hebben, broodje. Nou, een pan. Wat is is <laughs> Leđa, leđa, leđa, leđa, leđa. Moram podmazati ovaj elektrik. Ne, gdje je baš. Ovo je dovoljno. Aha. Od treba ovo sve pokupiti. 17. Veća pa je čiji suncokret. свадьба нужна aqui. Desce, E. I ovu, i ovu, kog sam pukao? Ovu jednu i ovu sad. Nema sam one dve ovdje kad sam, ali sam njih odbio. Daleko? Ne, već tako kad ne prepuniš pušku, imaš jedan metak. Bravo, direktor. Coi Слушайте, ну слушай, ключ как пустите. Ой, одну. Quick. ovu donju desnu. Lepo si ti to zamislio. Nije svaku domet. Ne, <laughs> nemam čepove, ove oglovovi. hoće da idu na... Prestale da lete. Dosta. Sad da pokupimo čaure i butke. Ovo pet. I razlaz. Šta kaže counter? Ovo ovaj je sad.